a fanele ku va a dyondza ku fana ni vafana hinkwavo valomu leswo ndzhaku ka loko mina ni chadeli yena a nga dyondza a ni nge tlhayeli mugodini ni nga chadanga mama a tihomu swi vekisiwile ku tirhela ka mikhuva ina ee, wena ku ni ta hanya utomi la mina hinkwalo e ka ndhawu leyi alweyi i e ya zariyana nga le yexe kule